Bom, na casa 3.6, que é a casa das pessoas, dos jogadores, quem são os jogadores dessa camada, né? É, bom, eu reservo três, três post-its, é, onde eu listo três grupos especiais que tem que entrar nesse ciclo social. Primeiro, pai e mãe, né, que são, digamos, é, essa parte dessa árvore é, genealógica, essa árvore física da onde o seu corpo derivou, né? então eles têm que estar representados. É, relacionamentos afetivos, né? aqui eu coloco o meu apelido da minha namorada, onde você pode colocar também como você preferir. E um post-it para rede de apoio, que são, digamos, as pessoas, aquelas com quem você pode contar, né? Existem as pessoas com quem você pode confiar e existem as pessoas com quem você pode contar. O ideal é que você coloque as pessoas que, que você pode contar e confiar nessa lista, né, que é a sua rede de apoio, e que são as pessoas que, com quem você é, fala dos seus objetivos de vida, troca sobre esse tipo de coisa e que tem é, vontade, interesse, disposição de te ajudar nos momentos que, que você precisar é, de conselhos ou de apoio